За бүгд нь энэ өдрийн минь төргий. За тэгээд төвшөөгийн подкаст эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээд энэ удаа бас нэг сонирхолтой зочин. За төвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог улсуудад одоо одоо танилцуулахад таатай байна. Бид хоёрын ярих сэдв болвол маш одоо чухал. Дээрээс нь болвол а та өөрөө өөрийгөө бид хоёрын ярианаас тий одоо бас таньж мэдэх болох үс юм яриа өрнүүлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээд дуустлан сонсороо гэдгийг хэлмээр байна. За та подкастын маань сонгон сонсож байгаа үзэгчдэд нэг өөрийгөө танилцуулахгүй юу те? За сайн бацхан уу. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Намайг Мөнхтөр гэдэг. Би систем векторын сэтгэл зүйн багш зөвлөх хүн юм аа. Тэгээд энэ систем векторын сэтгэл зүй гэдэг сэдвээр хичээл заадаг, нэгдүгээр, хоёрдугаар шатны хичээлүүдийг заадаг, тэгээд зөвлөгөө өгдөг. Тийм ээ. Тэгэхээр өмнө нь бол тантай нөө big big family-гээр ороо систем векторын талаар нэг жоохон тодорхой мэдээлэлтэй болсон л та. Тэгэхээр бол магадгүй энэний талаар юу гэдгийг болоо гэж одоо сонирхож байгаа хүмүүс байх юм бол одоо өмнөх Big Big Family-г бол бас үзэж харж болно. А бид нар Anir Kids Club дээрээс бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр би танаас нэг зүйлийг л асуумаар байна л да. System Victory-ийн одоо энэ сэтгэл зүй онол манай монголчуудад ер нь хэв тохирж байна. Тэ? тохирол яг юугаараа тохироод байна? А тохирохгүй нь юугаараа тохирохгүй байгаа те. Энд чинь бол Монгол юу бол биш шүү дээ те. Тийм. Монгол Монголоос гаралтай зүйл биш мэдээж. Тийм ээ. Энэ бол дэлхийн ямар ч хүнд тохирно. Зөвхөн Монголд эсвэл тэрэнд тохирно, тэрэнд тохирохгүй гэсэн үг биш. Аа дандаа тухайн хүн хүлээж авч чадхаар үгүй юу? Энийг ойлгож чадхаар үгүй юу? Тэгж л явна. Монголдоо ч гэсэн ойлгох хүмүүс байна, ойлгохгүй хүмүүс байна. Хүлээж авах, хүлээж авахгүй хүмүүс байна Оронд ч, Америкт ч, Германд ч ялгаагүй тийм ээ. Саяхан би э, хэдхэн хоногийн өмнө Швейцар, Франц хүмүүстэй сууж ярилцаад тэгээд яг энэ систем векторын тухай ярихаар амар их сонирхож байгаа байхгүй жишээлбэл хаана уншиж болох вэ? Нэг Франц хэл дээр байдгүй, Герман дээр байдгүй гэж асуугаад жишээлбэл тийм ээ. Данч дээр э, материал тийм их тийм их байдгүй одоохондоо хэвлэгдсэн материал одоохондоо тийм их байхгүй. Тэгээ Монголд бол одоо нэг 5 жилийн өмнөөс дэлгэрж эхэлж байгаа. Ерөнхийдөө 5 жилийн өмнөөс э, өмнө би хичээл зааж эхэлсэн. Тэгэл одоо нэлээ олон хүн танилцаад амьдсан байгаа Монголд бол. Ер нь э, монголчуудаас эмэгтэй хүнд эсвэл эрэгтэй хүнд ч гэдэг юм уу хүүсийн талаараа таны ярьж байгаа энэ ойлгуулах гэж байгаа зүйлийг ер нь тэдэр маань аль хүүснийх нь ер нь илүү их биендээ шингээж авч илүү их одоо амьдрал дээр хөрсөн дээр амьдралдаа их одоо дүр дүн гаргаж байна илүү эмэгтэйчүүд сонирхдаг. За. Аа энэ бол бас сэтгцэн онцлогтой холбоотой л да. Тийм ээ. Ягаад бол эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээ сонгоод хамт гэр бүл болоод харилцааны асуудлууд үүсдэг, гэр бүлийн маргаанууд байдаг. А тэгээ хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр яг э, энэ ямар хүмүүс юм бэ, юу болох байгаа юм бэ гэж ойлгох хүсэл нь илүү эмэгтэй хүнд байдаг байхгүй. А ирчүүд илүү нийгэм рүү гадагшаа чиглэсэн хүмүүс байдаг учраас тэгэл нийгэмдээ тэртээ тэргүй ирчүүд бид нар арслан цаана араас гүгээл анд яваал тэг гэр бүлээ тижээх гээл юу гэдгийг олдсны араас яваал тэнцээ дайтаар тэмцээд сурцсан хүмүүс тэгэл амьдрал ийм байх ёстой юм шиг бодоод байдаг. А эмэгтэй хүн аль болохоор эвтэй найртай байхыг хүсдэг. Хил амаа уулзахыг ярилцахыг хүсдэг хүн чинь эмэгтэй хүн шүү дээ. Тийм учраас манай хичээлүүдээр харахад бол ер нь бол дийлэнх нь эмгтээчүүд байдаг. А хэрэгтэйгийн хувьд бол одоо энэ сая бол сонирхлын ярьж штэ хэн илүү сонирхдаг вэ? Илүү эмгтээчүүд сонирхж байна. А хэрэгтэйгийн хувьд бол аль алинд нь маш их хэрэгтэй. Ирчүүдэд ч гэсэн ер нь маш олон тохиолдолд маш их хэрэгтэй байдаг. Даанч тэр болгонд ирээд бидний хичээл суугаад сонсоход бэлэн биш байдаг заримдаа ирчүүд тийм ээ тийм асуудал байна. Ер нь систем вектор гэлтгүй манай Монгол ирчүүд ер нь юм сэтгэл зүйчдэр ч зөвлөгөө авах ч гэдэг юм уу яг энэ тал дээр нэг жоохон сул дутмаг юм шиг харагддаг шүү дээ тийм. Тийм үнэ үнэ. Тийм ирчүүд байдаг. Гэхдээ хизээ ирдгээгүй бол нилээ эхнэрээрээ юм уу ээжээрээ гуйлгаж ээж тийм ээ нэлээ ятгуулж ээж баг ингээд чигтүүлж ээж ирж <laughs> ингээд уулзах уулзах болдог л доо тэрнээс бол сайн дураар ирэх бол их ховор тохиолдол тийм ээ надад нэг юм хэрэгтэй би өөрийгөө ойлгомоор байна асуудлаа шийдмээр байна гэдээ ирж байгаа ирчүүд бол ховор заавал хин нэгний цохолтоор хин нэгний одоо ингээд гуйлтаар тэгжил ирээд байгаа юм да тэгэл Тэгээ энэ яванда өөрөөсөө удахгүй санаачлагаараа бас ирдэг болох байхаа ирчүүд маань тий. Энийг төлж найдаж идэх байх л гэж найдаж тий. За би подкастын ихэнд хэлсэн яг энэ подкастыг дуус сонсон хүн бол өөрийгөө бас яг энэ систем фильтрийн энэ сэтгэл зүйн онлоор өөрийгөө таньж мэдхэд одоо төхөн болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр яг яг хүнийг танихад яг систем фильтрийн энэ аргачлал энэ хичнээн аргачлал байна. Нэг Хоёрдугаар ч юу төлхөө манай Монголд яг аль одоо тий үзэлтэй одоо тэр яг тэр аргачлалын тэр үнэнд төлхөө байна гэж та яг одоо онцлоод байна вэ? Аа Монголд бол ер нь сэтгэл зүй, сэтгэл судлал гэдэг бол харьцангуй залуу шинжлэх ухаан шүү дээ. Тийм ээ. Эрт дээрвээс бүр цоцын үед сэтгэл судлалын тийм сурах бичгүүд байсан байлээ төрөд орчуулж ирсэн. Гэхдээ маш тийм явц уу хүрээнд хэрэгэлдэг байсан. А тэгээд маш их учир дутагдaltaй заадаг байсан байна лээ. Харахад бол жишээлбэл Sigmund Freud-ын тухай ганц ч үг олж хараагүй тэр юунес тэр номноос хуучин номноос жишээлбэл тийм ээ. Психоанализ чинь маш том сэтгэл судлалын сэтгэл судлал гэдэг гэр бүлийн маш том нэг хэсэг байгаа шүү дээ. Психоанализ баруун нэг ертөнцид бол а тэр үеийн манай номон дээр ерөөсөө ганц ч үг байхгүй байхгүй жишээлбэл психоанализын тухай. Тэгэхээр э, маш их учир дутагдaltaй байсан. Сүүлийн үед харин нэлээд дэлгэрж эхэлж байна. Аа тэгээд олон урсгалууд байдаг сэтгэл судлал, сэтгэл зүй гэдэг чинь дандаа хүнийг танихал тийм л шинжлэх ухаан шүү дээ. Таних гэж л оролдоод байна шүү дээ. Энэ хүн яагаад ийм хүн байгаа юм бэ? Ямар шалтгаанууд байгаа юм бэ? Энэ хүн яагаад зовх ёстой юм бэ? Тийм ээ. Зовхгүй байж болтгүй юм уу? Энэ хүн яаж ад жаргалтай болох вэ? Яаж асуудлаа шийдэж болох вэ? Энэ хүн гэсэн энэ ийм хариултанд л ийм асуултанд л хариултыг хайгаад байгаа л урсгал ууд шүү дээ янз янзын урсгалууд байдаг, янз янзын үзэл баримтлалтай. Аа систем векторын сэтгэл зүй харьцангуй залуу сүлүүд бий болсон. Аа хамгийн залуу гэж хэлж болно доо ер нь бол. Тийм ээ. Аа тэгээд энэ бүх өмнөх байсан бүх урсгалуудаас хамгийн шимийн бүр ингээд нэгтгээд авсан гихүүдээ хамгийн ажиллаж байгаа юмнуудын жинхэнэ батлагдсан ажиллаж байгаа юмнуудыг нэгтгэж аваа нэгтгэж аваа тэрийг баяжуулаад жинхэнэ тийм цогц шинжлэх ухаан бий болчоод байна л да систем электрик сэтгэл зүй. Маш олон дагуулдаг. Тэгэхээр ч одоо ерөнхийдөө нэлээд апдейт хийгцэн. Нэлээд апдейт хийгцэн хувилбар гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө хүний тухай, хүний сэтгцийн тухай маш тодорхой ойлголт, цогцтой ойлголт өгсөн тийм шинжлэх ухаан систем электрик сэтгэл зүй. Дотор нь одоо хүний хуваахта хүнийг ялгаж одоо хуваарлж тий тэн дээр одоо онцолж гаргаж байгаа нь юу юу байгаа вэ? Тэрний талаар танд товч мэдээлэл өгөөч. Аа өөр хэлбэл систем векторын сэтгэл зүйд бид нар хүний сэтгцийг тохиолдлоор үүсээгүй гэж үздэг байхгүй юу? Тийм ээ. Хүний сэтгц гэдэг юм чинь шаардлах хэрэгцээгээр ааж маажмаар бий болсон зүйл. А тэгэхээр энэ яаж үүссэн бэ гэдэг энэ процессыг бид нар хөөгөөд судлаад үзэх юм бол маш тодорхой хариулт гарна. Энэ бол бид бүгдээрээ эртний сүргийн амьтан тийм ээ. Эртний сүрэгт хамт амьдардаг байсан, хамтдаа амьд үлдэхийн тулд тэмцдэг байсан, хамтдаа дайсныг дайснаас өөрсдөө хамгаалдаг байсан, эд хоол олж иддэг байсан гэх мэтлэн. Тийм учраас бид нар нэгдэжээж сүргээрээ амьд үлдэх боломжтой байсан маа. Тийм учраас бидний сэтгэц өөр ирэхгүй бас ялгаагүй. Нийт сүрэгт хэрэгтэй байдлаар хөгжиж ирсэн гэж үздэг байхгүй бид нар. Систем векторт. Зүгээр ямар нэгэн тохиолдлын байдлаар биш Миний сэтгэл зөвхөн надад хэрэгтэй байдлаар би болсон зүйл биш ээ гэсэн үг байхгүй чиний ч гэсэн. Тийм ээ. Эсвэл одоо биднийг сонсож байгаа одоо энэ үзэгчдийн сэтгэц ямар нэгэн байдлаар бид бүгдээрээ сүрэгтэй хэрэгтэй хүмүүс гэж мэдэржээж сэтгэл ханамжтай байдаг. Би мөнхтөр гэдэг хүний хувьд бол бусдад хэрэгтэй хүн юм байна чи ч гэсэн төвшөө бусдад ингээ хэрэгтэй юм хэлж гээ намайг хүмүүс сонсож гээ гэдгийг чи ойлгож гээш мэдэрж гээ сэтгэл ханамжтай байна штэ ямар ч хүний хувьд бол тийм а хэрвээ би өөрийгөө олж чадахгүй бол өөрийнхөө сүрэг дотроо байр суурийг олж чадахгүй бол одоо нэг бидний нийгэм гэдэг чинь жоохон томорцсон сүрэг шүү дээ ялгаагүй эртний тэр сүргийн зарчмаараа л явж байгаа а гэхдээ амтнаас ялгаатай зүйл бидэнд бий болсон соёл гэдэг юм бий болсон ухамсар гэдэг зүйл бий болсон сэтгэл гэдэг зүйл бий болчоод байна тийм ээ Ухамсар сэтгэл хоёроо бид нар ашиглаж ээж хүн болж юм. Амьтнаас ялгарч юм. Амьтанд сэтгэл гэж байхгүй, ухамсар гэж байхгүй. Зах цухаас нэг тийм юм байгаа юм шиг харагддаг заримдаа. Тэгээд юу гэдгийг муурн дээр, нохоо дээр гээл адуу дээр ч юм уу тийм ээ. Тэгээд хүн шиг төгөлж ирж төгөлж ирж тийм тийм хүн шиг яаж байж чадахгүй байгаа тийм ээ. Илүү амьтны байдлаар нэг тиймэрхүү сүргийн сүргийн харилцаа Одоо өөр хэлбэл хүнийг нэг сүргийн гишүүн гэж үзээд тэгж харилцаад харилцаад байдаг юм та. Өөр хэлбэл э, хүмүүс энэ дээр жишээл бас нэг алдаа гаргаад байдаг байхгүй. Амьтныг бяцхан жоохон хүн юм шиг харах гад байдаг. Жишээлбэл муужгааг ч юм уу, нохоог ч юм уу баг гэр бүлийн гишүүн болгоод аймар өндөр төргөөл баг өөрөөсөө чухал болгоод тэр гэсэд гэтэл тэр жижигхэн хав нохоо эзнээ хазаад эхэлдэг. Өөрийгөө босс гэж бодчихдаг. Тиймээс энэ бол маш олон хүмүүс төр мэдрэгдэх зүйл нэ амар ганга хүүхнүүд ингэж хам ав дижээгээл нөгөөдөг чи амар муухай нэг хуцдаг нэг хамнууд байдаг даа. Муухай ааштай тий. Яг жинхэнэ муухай ааштай болчдөг байхгүй ийм эзэн дээр. Яг бол хитрхи эрхлүүлчдэг эзэн нь. Тэгэхээр тэр хав ингэж сүргийн жамаар сүргийн зарчмаар оо энэ миний зарцсан байна. Миний доотлын нохоон юм байна. Би илүү том боос нохоо, би адмаа нохоон юм байна гэдэг өөргөө ойлгочтдаг. Тэгээ бас яг сүрэг дотор яаж бие бинээ шийдэгдгөө, яаж бие бин рүүгээ аашилдгөө тийм ээ. Яг тийм зарчмаар ингээд эзэнтэйгээ харьцаад эхэлдэг. Өөр хэл бол ингээд байран солигдчиход байна шүү дээ. Тийм байна. Тий, а бид нар чинь хүн гэдэг чинь оюун ухаанаа ашиглаж авах ёстой, сэтгэлээ ашиглаж авах ёстой байдаг. Тэгээд амьтны ертөнцөөс ингэж энэ хоёр зүйлээрээ тасраад, хол тасраад явцсан, хөгжөөд явцсан хүн гэдэг чинь. А бидний сэтгэл бас ингээд дагаад хөгжөөд хөгжөөд амьтанд байхгүй олон шинж тэмдгүүд ингээд салаад салаад хөгжөөд ирсэн. Тийм ээ бид нар ч сайн гэж юу юм муу гэж юу гэдгийг зөв буруу үнэн хотол гэдэг нь ялгаад сурчаад байна шүү дээ. Өөр хэлээр нь соёл гэдэг зүйл. Соёлын давхарга хүнд үсчээд байна энэ дотор тийм ээ. Наана намаа хууль барихгүй байсан ч хууль хязгаарлахгүй байсан ч би өөрөө өөртөө ингэж дотроо хязгаарыг үүсгэжээд байна соёлоор. Одоо ингээд нойл дотор ингээд гой бичиг байдаг да ингээд тийм соёлтой хүний үйлдэл дүнээс далдж зүв байдаг гэд <laughs> эн чинь байхгүй уул шугамда зүв байхгүй эн чинь соёл гэдэг ойлголтыг ингээд тайлбарлачаад байна тийм ээ соёлтой хүн хинч намайг ингэдэг гэж хэлээгүй байхад би зүүн хийх гэж хичээгээд байна. Энд чинь соёл тийм ээ. Бусдыг гимтээхгүй байхыг хичээж гэн, өөрөө биеэ зүв авч явахыг хичээж гэн гих мэтлэн. Тэгэхээр бидний сэтгэц хүн болгоны сэтгэц адилхан биш. Тийм ээ. Бүгдээр адилхан байгаадаа бол бид нар амьд үлдэж чадахгүй. Мэргэшсэн эхүүдээ бидний сэтгэц мэргэшээд бусдаас ялгаатай сэтгэцтэй 8 тийм төрөл бий болсон. Аа за. 8 вектор гэж бид нар нэрлэдэг. Тийм ээ. 8 вектор. А энэ векторууд дандаа өөр өөр үзүүлэлттэй, өөр өөр шин чанартай, өөр өөр ондоо ондоо авиастай, ондоо ондоо хүсэлтэй, ондоо хандлагатай байгаад байдаг. Вектор болгоо өөрөө өөрөө. 8 Психотип шинж гэж ойлгож байна. Шинж гэж ойлгож байна. Психотип, психотип. Нэгнээсээ нөгөөх нь уусаж гарч ирээгүй гэж ойлгож болох уу? Тий, нэг нь нөгөөдгөөс нь ингээд уусаж гарч ирэх биш. Дандаа тусдаа тусдаа параллель бий болсон зүйлүүд параллель. Тийм ээ. Тэгжээж өөр хэлбэл сүрэг дотроо бид нар мэрэгшжээж бие биенээ нөхөх боломжтой болсон. Одоо жишээлбэл мэрэгжлийн амьдрал ч гэсэн нэг нь мужаан хийж, нөгөөх нь юу гэдэг төмрөөрн хийж, нэг нь багшилж, нөгөөх нь нисэгч болж гин гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Ингээд шал ондоо ондоо сонирхлоороо бид нар хүсэл сонирхлоороо а бас надад олгогдсон. Тэнгэрээс олгогдсон тэр авиас бэлгээрээ би өөрийнхөө мэрэгжлээ хийх юмаа ингээд сонгоод сонгоод явчихж штэ. Тийм байна. Тий, нисэгч болох хүсэлтэй хүн мужааныг хизэж сонирхгүй л байхгүй мужаан болохыг. Тэгээд модоор юм хийгээл ингээл ерөөсөө тийм хүсэлж төрөхгүй шүү дээ жишээлбэл тийм ээ. А тэр мужаан байхын тулд төрсөн ингээл хариуцлагатай бас ингээд мото зүлгээд ингээд модны үнэр үнэрлээл тийм ээ гоё юм юм модоор юм хийх хүсэлтэй хүмүүс жишээл нис хэмсээ ингээл онгоц жолооч жол ингээл хурцтай ингээл нис хэмсэн бодохгүй байхгүй чинь өөр өөр хүсэлтэй байна энэ хоёр хүн ондоо хүн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ тэгжээж бид нар бие бинээ нөхөж байна гэсэн үг байхгүй сөрөг дотроо бие биенийхээ чадвараараа төрөлхийн чадвараар энэ дандаа төрөлхийн зүйл энийг бид нар хүснээрээ хүчээр суулгаж чадахгүй өөр өөртөө бий болгож чадахгүй энэ зүгээр төрөлхийн зүйл одоо жишээлбэл можаа хүн оо би бол дутуу хөгцөн байна би одоо тэнгэрт нисчих ёстой юм байна би хүсье гэдэг ингээд хичээгээд хичээгээд чадахгүй байхгүй одоо жишээлбэл тийм ээ Тэгэхээр тэр нөгөө 8 шинж тэмдгийг та нэг довчхон хэлэхгүй юу? Ямар ямар шинж тэмдгүүд байна вэ? Тэ? Тэгэхээр 8 психотип, э, психотип гэдэг чинь сэтгцийн төрөл байгаад байна. Аа э, эхнээс нэгэ тайлбарлаа тайлбарлаа явчих. Арсны. Арсны вектор гэж ярьдаг, тийм ээ. Арсны вектор нь бол маш сэргэлэн хүмүүс. Төрөлхийн анчин хүмүүс, сүргийн анчин. Архетип нь анчин. Архетип гэдэг чинь бид нар сүргийн эртний үр грозик архетип гэж нэрлэдэг систем векторын сэтгэл зүйд тийм ээ. А ерөнхий сэтгэл зүйд жоохон ондоогоор хэрэглэдэг нүгийг бид нар бас жоохон ялгаатаагаар хэрэглээд байна архетип гэдгийг. Архетип гэдэг нь эртний тэр сүргийн маань үүрэг роль яаж өөрийгөө би мэрэгшүүлсэн бэ? Сүрэг дотроо миний сэтгцэн яаж мэрэгшээд гарч ирсэн бэ? За тэгэхээр анчин болохын тулд анчин байхын тулд төрсэн хүмүүс байна. Маш сэргэлэн, хурдан, шалмгай, уян хатан биеийн чуйн хатан, сэтгцэн чуйн хатан, хурдан хурдан сэтгээд сэтгээд шийдвэрээ хурдан өөрчилдөг. Хурдан шийдвэр гаргаж чаддаг, тийм ээ? Оо ингээ тгий, оо ингээ чи тгий гээл. Нэх их удаан бодоо төлөөд байх дуртай хүмүүс биш. Гяс гяс гяс хийгээл хийгээл явчихдаг. Тийм ээ? Яг бол энэ чанарууд анчин хүнд хэрэгтэй байгаад байна. Тэгжээж тэр олдсны араас явж чадж штэ. Одоо нэг ертөнцид тэр энэ бол мөнгөний араас явдаг хүмүүс болчиход байна. Өөрөөр хэлбэл мөнгийг бүтээж чаддаг, баялагийг бүтээж чаддаг хүмүүс. Мөнгийг хурааж чаддаг, хуримтлуулж чаддаг, баялагийг бий болгодог хүмүүс. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл төрөлхийн бизнесмэнүүд байгаад байна. Аа тэдний хамгийн гол хүсэл нь олц, олцны араас явдаг хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл хүнсний нөөцийг бүтээж өгч байна. Нийт зүрэгт эрт дээрвэс ингээд анд яваал Тэгэл таарлсан амтныг алаад алаад алаад нөөцлсөөр байгаад сүргийг өсгөлөнгөөс аварж ийн маргааш ч гэсэн бид нэр идэх юмтай болж штэ одоо энэ хүмүүсийн ачаар. Тэгвэл амьтанд тийм хүсэл байхгүй. Амьтан бол маргаашийг бодож чадахгүй штэ. Амьтны хувьд бол яг одоо л байна. Одоо гэдэг одооны мөчл байна штэ. Ирээдүг төвлөрүүлж чадахгүй байна, ирээдүг бодож чадахгүй байна. Маргааш нь маргааш яах вэ гэвэл маргаашийн төлөө санаа зовж чадахгүй байна амьтан. Зөвхөн хүн чадна. Хүний хувьд бол цаг хугацаа гэдэг ойлголт байгаад байна тийм ээ хамгийн анхны дээр цаг хугацаа гэдэг ойлголт энэ арьсны векторын вектортай хүнд бий болсон ойлголт Яг бол маргааш ч гэсэн би идэх хоолтой баймаар байна. Өнөөдөр нэг гөрөөсийг алчлаа. Тэгэл би сэтгэл хангалуун ингээ хитчихэж болно шүү дээ. Гэтэл тэхгүй байна. Энэ арсны вектортэй хүн бол дараачихыг алж гин, хоёр дахыг, гурав дахыг алж гин. Одоо дөрөв дахыг, тав дахыг одоо ингээд овоолж гин. Бүгдийг нь одоо идэж барахгүй ч гэсэн. Гэхдээ маргааш идэхэд бас үлдээд байна. Үшээ сэтгэл ханамж үүсэж байна. За маргааш ч гэсэн идэх хоолтой байх юм байна. Тэр хураасан баялагтаа сэтгэл ханамжтай болж эхэлж байна. Өөр хэлбэл таашаал. Та шалыг мэдэрч эхэлж байна. Тийм ээ? Маргааш ч гэсэн идэх хоолтой юм байна, нөөцтэй юм байна би. Тийм ээ? Бид нэр дандаа та шалын араас явдаг. Ямар ч вектор өөрийнхөөрөө. А яг ингээд арсны векторын таашаал бол хүнсний нөөц байхгүй. Одооны хэлээр бол мөнгө, хөрөнгө, офшор, тэр данс юу гэдгийг хувьцаа тийм ээ. Энэ бол арсны хүний баяр баясгалан. Хамгийн үнцэнтэй чухал зүйл. Одоо хүртэл ингээд хүнсний нөөцийг жоохон ондоо хэлбрээр бүрдүүлээл яваад байна хүмүүс. Эртний рефлекс гэсэн үг байхгүй. Хав хав хаана юу байна? Ямар боломж байна? Тийм ээ? Ашигтаа хөдөлчгөр, ашигтаа юм хийчихээр ашиг тийм ээ? Ашиг гэдэг түлхүүрэг. Арсны хүний түлхүүрэг, ашиг, мөнгө, хөрөнгө, баялаг, амжилт, тийм ээ? Материалын амжилтын араас явдаг хүмүүс, нийгмийн статусын араас явдаг хүмүүс, нийгмийн статусаа дэвшлүүлэхийг хүсэж байна, материалын амжилтыг хүсэж байна. Тийм ээ? Одооныхоор бол жоохон амбицтай. Амбицтай, маш амбицтай хүмүүс өрсөлдөх дуртай бус хүмүүстэй. Хэрэ спортоор явах юм бол алтан медаль авч чаддаг хүмүүс. Яг бол номер 1 байхгүй л ерөөсө тайван байж чадахгүй шүү дээ. Тэгт надаас нь төрүүлээд ста дол секундээр би хоцорчлаа. За дараагийн олимпиэр ста бицаа бол ялна. Тийм ээ. Өөр ирэхгүй ингээд бүр хорсоод байна дотор нь тийм ээ. Тайм байж чадахгүй, шар хөдлөөд байна, шар гацаад ингээд ста байж чадахгүй байна. Бицаа бол ялах хэвээр. Тийм үсэл амбиц. Өөр хүн бол тэгж ойлгохгүй шүү дээ. За тэгэл хоёр дахь байрнал ороод үстэ. Болж л өштэй мөнгөн медаль гэдэг. А тэр хүний хувьд бол мөнгөн медаль алтан медалийг л авах гэсэн би. Тийм ээ. Өөр хэлбэл ингээд дотроос ийм хүсэл дийлдэшгүй хүсэл байгаад байгаа учраас тийм юм хийж чадж байна. Тийм амжилтын араас явж чадж байна Тийм байх. Тэгвэл ер нь одоо тамирчин болгож бэлдээ гэсэн улсуудыг одоо систем викторийн одоо ер нь бол дэлхийн мундаг нөгөө өнөөчийн нөгөө сэтгэл зүйн талаас нь тамирчдаг аюул их судалж тийг сонгоо авч тэн дээр хичээлүүд. Тэгвэл ер нь арсны вектортэй улсуудыг одоо тийч байглаас нь өгөгдсөн байгаа энэ чанарыг бол бид нар эвдэж чадахгүй гэдгсэн шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү улсуудыг ямар нэгэн одоо төлөвлөж байгаа спортонд бэлдэж авах юм бол зөв амжилт болох магадлал өндөртэй. Маш зөв, маш зөв. Яг бол арсны вектор гүүгээр өөр хэлбэл энэ тамирчин хүний амбицгүйгээр, хор шаргүйгээр амжилтанд хүрэх боломж байхгүй байхгүй тийм. Тийм ээ. Яг бол тамирчны ялалт ийм үнцээр олдож юм. Өөрийгөө зохион байгуулалтанд оруулж чаддаг хүмүүс байхгүй юу? Өөрийгөө өстө сахилга баттай байж чаддаг хоолоо зохицуулж чаддаг, цагаа зохицуулж чаддаг. Тэрний төлөө бүгдийг хийж чадчих шүү дээ. Тэрний төлөө бүх амьдралаа зориулаад ингээд зохицуулаад зохион байгуулалтанд оруулаад явж чаддаг хүмүүс. Өөрийгөө зохион байгуулалтанд оруулаад сахилга баттай байлгаж чаддаг. Өглөө бүр гарч гүйн, өглөө бүр тэдэн цагт юугаа хийн э, дасгал тэр э, э, фитнесээ фитнестэй энэ бэлтгэлдээ явна гэх мэтлээ. Хоолоо зохицуулна юм арх тамхинаас татгалзж гэн гэх мэтлээ. Тийм ээ. А бас цаг нь ирэхээр бусдыг ч гэсэн зохион байгуулалтанд оруулж чаддаг хүмүүс байхгүй. Өөр хэлбэл төрөлхийн лидер хүмүүс, төрөлхийн зохион байгуулагч хүмүүс. За инктэг тэрийг аваачаад тийшээ тавьчих. Ингээд ингээд яач. Шууд харагддаг тийм ээ. Яаж ашигтайгаар энэ орон зайг зохицуулах вэ? Эсвэл цагаа яаж ашигтайгаар зарцуулах вэ? Эсвэл энерги юунд ашигтай юм зарцуулмаар байна. Дими юмд одоо ингээд өнгөрөөмөргүй ингээд яаж мааргүй үрчмээргүй байна энэ. Цаг хугацаа, энерги, хүчээ. Тийм ээ. Дандаа ашигтай юмны төлөө, хэрэгтэй юмны төлөө. Жишээл бол найзтайгаа тааралдлаа. Эртний хамт э, юу гэдгийг э, цусланд нэг цусланд явдаг байсан. Цуслангийн найзууд. Тэгсэн чи тэгэл гудамжинд олон жилийн дараа таарч байна. Хөөе юу байна оржоо. Гамба юу байна мөн гэл таараад. За чи хаана юу хийдэг вэ гэж шууд хамгийн түрүүнд ажил асуудаг. Хүний ажил. За ямар ажил хаана ажилдаг хүн бэ? Ашигтай хүн байж болохоор байна уу энэ хүн надад ашиггүй хүн үү? Тийм ээ? Ашиггүй юм шиг хүн байвал тэгэл нэг их яриад байгаад. А за за за найз одоохон завгүй байна. Дараа нь хоёул уулзнаа сууна. Пивона нэг юм сайхан сууж ярина хэл. Тэгэл хизээж ярихгүй. Ашиггүй хүнтэй би цаг өнгөргөөд явах юм. Тийм ээ. Бүх юмд энэ хандаг гардаг. Тийм ээ. Ашигтай болох хаана ажилдгийг тэгээд оо тэнд юм уу хангамжийн инженер юм уу тэгвэл хоёлаа ингээд яаж болно штэ наазаа гэж үгүй шууд ажил хэрэг хэргийн тийм яриа үсгээд ажил хэрэгч яриатай хүмүүс товч ярьдаг ажил хэрэгч ярьдаг дими элдв юм ингээд чалчаад суугаад ах сонирхол байдаггүй энэ хүмүүс тийм ээ тодорхой яриатай ажил ирээш тодорхой яриатай. Товч яриатай. Тийм ээ. За гих мэтчлэн одоо ажны вектор нэг вектор нэг вектор. За дараачийн вектор бол анаалны вектор. Энэ бол яг эсрэг үзүүлэлт. Анаалны гэдэг үгнээс айгаад хэрэггүй. Энэ бол Э, мэрэгжлийн нэр томьёо, имлэгийн нэр томьёо гэдээ ойлгочих. Тийм ээ. Яагаад энэ нэрнүүд яаж юунаас үүссэн гэдэг нь бүрэн лекцэн дээр курс лекцэн дээр маш тодорхой ярьдаг. Одоо бол цаг э, хязгаартай учраас бүгдээ яриад явах. Товчхон товчхон ярьчих. Анааны хүмүүс жоохон удаан хүмүүс. Хөшүүн сэтгэцтэй. Тийм ээ. Яг л шулуунаар боддог. Шулуунаар сэтгэдэг. Ерөөсөө ийм л байх хэвээр гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл бодлоо өөрчлөөд байдаггүй. Тийм. Уян хатан хүмүүс биш Би энэ ч гэсэн ууны хатан биш, жоохон тийм махлагдуу, жоохон ингээ сууга ажил сонгодог, нэг их босоод гүгээд идэг хүмүүс биш, арслан цаанараас гүйдэг хүмүүс биш. Их гэр бүлсэг хүмүүс, гэр бүлдээ үр хүүхэдтэй, тэгээ үр хүүхэдтэй их нэртэй цаг зарцуулдаг, тэд нартай байхад гоё байдаг, таашаал авдаг гэр бүлээс. Хамгийн үнцэнтэй зүйл бол гэр бүл тэдний хувьд бол тийм ээ. Тэгээд хүндэтгэл, үнэлүүлэх дуртай бусдад, хүндлүүлэх дуртай янз янзын сертификат, диплом юу гэдэг нь үнэлэмжийн дээр батламж, матламж тийм э, ийм бичиг цуглуулаад гэрээрээ ханаараа дүр ингээл дэлгээл нагаал раманд жаацанд хийгээл тавьчих. Тэрүүгээрээ бахархдаг тийм ингээд үнэл үүссэн. Тэгэл одон медаль, алтан гадаас хөдөлмөрийн одон одон юу гэдгийг тийм ээ. Гав яад багш, гав яад эмч гээл одоо ингээд иймэрхүүнд маш дуртай хүмүүс. Тэрийгээр отох намайг төр засаг үнэлчлээ. Хүмүүс намайг үнэлчлээ. Ийм юмар өөргөө би зөв хүн гэж хэмжээд байна тийм ээ. Жохон тийм жохон зөрүүд хүмүүс байх гадтай байдаг заримдаа. Заавал ийм л байх ёстой гэж бодлоо амархан өөрчилж чадахгүй гэж би хэлсэн шүү дээ. Арьсны хүн бол харьцуул энэ хоёрыг харьцуулахад их гоё байдаг байхгүй арьс анаал хоёрыг харьцуулахад яг бол яг эсрэг тесрэг шинжтэй. Хоёуланд нь гэхдээ давуу тал байгаа. Аль алинд нь өөрийн гэсэн давуу тал. Нэг нь нөгөөдгийн хийж чадахгүй байгаа юмыг хийчээд байдаг тийм ээ. Би биний ингээд нөхчээд байдаг. Анаалны векторын давуу тал бол маш нухацтай, чанартай юм хийдэг. Төгс хийх гэж оролддог. Удаан ч гэсэн гэхдээ төгс гүйцэтлээ сайн хийх гэж оролдог. Дутуу юм хийж чадахгүй, орхиж чадахгүй. Тийм ээ. Бүх юм тэгш байх хэвээр байранда одоо юу гэдгийг бүгдийг одоо хэмжээгээр нь сортлоод та харж байсан тийм зургнууд байдаг шүү дээ. Перфекционистууд ингээд дэлгүүрт бүх юмэг номнуудыг хэмжээгээр нэгээ тохируулаад эсвэл номны тэр өнгөөр нэгээд өрөөд өрөөд тавьсан байдаг ч юм уу тийм ээ бүх юм яг тэгшгэн шулуун зөв шудраг байлах гэж хичээдэг хүмүүс хүмүүсийн хооронд харилцаа харилцаагч гэсэн бүх юм цэвэр байх ёстой гэж үздэг хүмүүс орчноо цэвэрлэх дуртай ганц ч толб ерөөсөө ширээн дээр байхыг бүлээн зөвшөөрөхгүй заавал ачуур авчраад норлж байгаа замж байгаа тэрэлж байгаа жагаа тэгээд цэв цэвэрхэн болтлоо арчиж <sighs> сайхан болчлаа. Сэтгэл нь амарч जैन тийм ээ. Эсвэл самбарыг, ангийн самбарыг. Арсны хөөх жижүүр хийж гэнэ бол аа зүгээр дээр өмнө бичсэн байсан шохот юм ш. Хууралч хуурал игчээл тэгэл гаяал явчихна. Тийм ээ? Ажлаа хийчлээ. Халтуурч яа гэдэг нөр хэлбэл тийм ээ. А гэхдээ арсны хүүхдийн давуу тал бол олон олон ажлыг зэрэг хийж чаддаг байхгүй. Ийм ийм ийм хийчихэл заах гээл дорхно дорхно амжуулаад амжуулаад жоохон хагас дутуу байж болно. Жоохон халтуурна. Жоохон тийм чанаргүй байж болно. А гэхдээ бүгдийн цагтаа амжуулчдаг анаалны хүүхэд бол бүгдийн шат дараалаар нь хийн. А тэгээд нэгийг дуусгаж ээж дараа чинь хийн. Ингиж явж явдаг хүмүүс. Тийм ээ. Олон олон юм руу зэрэг яаж э, ингээд өсчих хараагаад чадахгүй. Сэтгцэн тийм биш байхгүй. Тийм ээ. Нэгийг заавал одоо төгс сайн гүйцээж ээж тэгжээж санаа намардаг. Тэгжээж таашаал сэтгэл ханамжийн мэдрэмжтэй болж байна ажлыг гүйцэтлээ сайн хийжлээ. Бүгдийг сайхан цэвэрлжлээ. Тэгээ самрыг бүр өстой жинхэнэ ямар ч толбоо толбгүй ботл угаачлаа. Хэд хэд 2 3 ах чинь тэр алчуур аваагаа цавандаа бүр шохооноос нь ингэж шавандаа цэвэрлээд хэд хэд удаа ингээл бүр бүр цэв цэвэрхэн ботл. Тэгжээ сайхан болж штэ. Тийм ээ. Арсны хүүхдүүд маш хурдан хүүхдүүд. Машин барихтаа ч гэсэн арсны хүмүүс маш хурдан хурдан машин барьдаг. Амархан сүлжээд сүлжээд сүлжээд хурдан хурдан явах гад байдаг. Гүйцэж дөрүүлээд байдаг Нэг жоохон нүх сувг ингээл ингээд нүх сув гарангуудаа тийш шүп гээл орчин. Манай Монгол ер нь зэтгэлтэй яваад байдаг. Брус унсан нөхдүүд нэг жоохон тиймэрхүү байна уу? Зөвхөн брус мрусэлтэй унсан аа брус бол харин ч тийм арсны хүмүүс илүү хурдан машин сонгох гээд байдаг. Хурдан. Хурд хурд ингэж хурдан авч чаддаг тийм машин. Тийм ээ. Би зүгээр хошигнож л нөгөө юугээр нь хилээд авах <laughs> шахаж ордгоор нь тийм. <laughs> Одоо ингэ таны яг хоёрхан юуг нь хэлэхэд л тийм мэдхгүй одоо эхний юуг сонсож байхад би бас л ингээл сонсож байгаа би өөрийгөө бодоол байгаа байхгүй. За надад энэ шин за энэ байгаа юм байна, энэ байгаа юм байна. Тэгмээс дахиад одоо юуг аналны юуг сонссон чинь ингээ бас байгаад байна. Тэгэхээр би энэчээс юу гэж асуух гэдэг юм бэ гэхээр ингээд энэ бүх шинжүүд нэг хүнд тэ нэг л байх хэвээр юм уу? Аль эсвэл ингээд ингээд цухс цухс байх хэвээр юм уу? Байж болно, байх ёстой гэсэн үг биш. А гэхдээ нэг хүнд хэд хэдэн вектор байж иж болно гэсэн байхгүй тийм ээ одоо эрт дээрүүд ингэж ааж маажмаар нэг нэгээр бий болж исэн зүйл а тэгээд бидний сэтгэц яваандаа хөгжөөд холилдоод илүү цогц болоод одоо нэг хүнд хэд хэдэн вектор байж болох байхгүй. Нэг хүн гэхэд 3-аас 5 вектортай байх бол энэ үхэнд. Тийм ээ. Арч байж болно, анаалж байж болно. Өөр хэлбэл хэрэгцээтэй үедээ аль альнийг ашиглана гэсэн үг байхгүй. Тухайн нөхцөл байдалтай тааруулж. Тухайн нөхцөл байдалтай орчиндөө тааруулж. Тийм ээ. А гэхдээ үндсэн тэр хүний одоо хов бие хүний юм нь бол арьс байх уу, анаалны байх уу гэдг нь бол одоо таны сургалтын дээр сууж тэг энэ дээр ээж өөрөө өргөө тодорхойлж ойлгох нь байна гэж ойлголоо зүг биз дээ зүг зүг зүг ер нь бол тулгуур вектор гэж ойлголт байдаг систем вектор сэтгэл зүйд өөр хэлбэл арьсанч байж болно энэ хүнд анализч байж болно а гэхдээ аль нь дээр нь тулгуурлаад амьдраад байна тийм ээ алийг илүү төлхөө ашиглаж байна. Өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэй ажил мэрэгжилтэй харьцаж байгаа улсуудаа тэр хандлага нь хандлага нь юуны хандлага байна? Арсны хандлага уу, анаалны хандлага уу, тийм ээ? Анаалтай хүмүүс бол илүү анаалны хандлагатай байх гэдэг. Яг бол тийм сервистэй, хүн чанартай, тийм ээ? Хүмүүсийн хоорондын харилцааг тэгш зөв үнэн байлгах гэж хичээдэг. Шудраг байлгах гэж хичээгээдэг. Ярьж байгаа юм ингээ шударгаар ярьдаг хүнд тийм ээ арсны хүн л жоохон ингээд ингээд ингэчих гээд ашиглах гад байдаг нөгөө хүмүүсийг ашигтай юу ашиг ашигтайгаар өөртөө ашигтайгаар ашиглах гад байдаг тийм ээ өөртөө давуу тал үүсгэж гээд байдаг анаалны хүн бол бүхмийг тэгш тийм зүв байлгах гад хэрүүл маргаан үссэн ч гэсэн за за миний наад чич буруутай би ч буруутай тийм ээ өөр хэлбэл хариуцлагыг хүртэл бас ингээд тэнцүү байлж гад шүү дээ тийм бай арсны хүн бол аль болохоор өөрийг хариуцлагаас мултарч гад гүч өөрөө л ингээд л үздэй гал Тэгээ бүх хариуцлагыг тийшээ шилжүүлчих гээд би өөрөө ямар ч гэмгүй би энхийн цагаан тахтай тийм ээ гих мэтлээ одоо ингээд э, хандлага онтоо байдаг байхгүй вектор гэдэг чи юу юм бэ тэрийг тайлбарлая л та вектор вектор гэж юуг ойлгоод байгаа юм бэ гэвэл бид тодорхой тийм хүсэлтэд өрөөд байна нэгдүгээр хүсэл байна хоёрдугаар тэр хүслийг биелүүлэхийн тулд тодорхой сэтгцэн шинжүүд байна тэгээд чадвар авиасууд байна тийм ээ энэ бүх юмыг нийлүүлээд вектор гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй хүслийг дагалдаад одоо өөр хэлбэл олцны хүсэл байгаа даа шүү дээ. Ажны векторт олцны хүсэл, амжилтын хүсэл, материалын амжилтын хүсэл шүү дээ. Тийм ээ. А тэгээд амбиц байгаад байна тийм ээ. Энэ хүсэл бүхэн байгаад байна. Тэгээд сэтгцэн шинжүүд байгаад байна. Тэр хурд хурд амбиц амбицтай байх, хурдтай байх, уян хатан байх энэ бүх сэтгцэн шинжүүд дагалдж байна. А тэгээд авиас чадвар нь хурдан шийдвэр гаргаж байна. Ашигтай юмны араасаа явж чадж байна. Тийм ээ. Гэлс гэлс хоо энэ хоромхон зуур явагдаж байгаа асуудал шүү дээ. Далд ухамсараас гарч ирж байгаа хандлага энэ бол. Хүн бол өөрөө нэг ухамсартаагаар би ингээд тгийгээ шийдэж хийж байгаа юм юу ч байхгүй. Далд ухамсараас л цаанаас нь ингээд төрөлхийн юм гарч ирээд байна гэсэн үг байхгүй. Энэ хүнд бол. Далд ухамсар биднийг өдөр дадана гэсэн үг байхгүй. Бид чи хоёр хэсгээс бүрдээд байна шүү дээ бидний ухамсар. Нэг нь ухамсартай хэсэг нь, а нөгөөх нь ухамсаргүй хэсэг нь. А тэр ухамсаргүй хэсэг нь гэдэг нь бараг 90% нь байдаг байхгүй. 85-аас 90%. Энэ бол бидний 70 ухамсар гэж бидний яриад байдаг тийм ээ. 70 ухамсар буюу үл ухамсарлах үе. А ухамсартай хэсэг нь мөсөн уулын орой нь усан дээр ингээд цугаагаад байгаа. Тэр дөнгөж 10-аас 15% байдаг. А тэр бол бидний нөгөө оюун ухаан гэж яриад байдаг. Тэр үгээрээ бид нар сэтгээд байн, логик, рационал юу гэдгийг бодлоо ингээд бодоод ингэж гэнүү тэгж гэнүү бодол эргэцүүлүүд тэр хэсэгтээ явагдаад байна шүү дээ. Үнэн хэрэгтээ бол 70 ухамсараас гарч ирж байгаа бид бүх юм тэр тэр далд ухамсарын ямаараа л амьдраад байна гэсэн үг байхгүй нэг хэрэгтэй бол. За 3 дахь нь. За 3 дахь нь. За ихний 2 ингээд ерөнхийдөө ойлгож бүр аюул сан ойлгож авлаа. Блог байл. Лекцэн дээр тус бүртэн тус бүрийг баг 4 цаг ярьдаг штэ. Ажлыг анализ 4 4 цаг ярьдаг штэ тий. Яаж энэ хүмүүсийн хүсэл нь ингэж үүсдгийг, яаж энэ хандлага нь ингэж өшөө илүү наривчилж л одоо мэдэж авах нь вэ штэ тий. Тийм гэсэн үг. Тийм гэсэн үг. Тэгэхээр а таны сургалтын дээр суух юм бол өөрийгөө танихаас би бол одоо сонсохоор ингээд өөр дээрээ ланаажи цээж бодоод байл та. Маадгүй энийг бүр ингээд сургалтын дээр бүр сайн мэдээд авчих юм бол эргээд хамгийн харьцдаг улсуудаа мэдэж авах юм байна. Тэгээ мэдээд авцсан хойно тэр улсуудаа яаж харьцуул одоо нөгөө нэг арсны Виктортай адилхан надад илүү их хэрэгтэй тэр хүнд ч амар надад ч амар гэдэг тал дээр одоо давцсан дээрээс тэр хүнтэйгээ харьцаж эхэлэх юм байна. Тийм гэсэн үг. Одоо өөр хэлбэл амьдралдаа систем векторын мэдлэгийг яаж ашиглах вэ? Тийм. Тийм ээ. Гэдэг аргачлалыг бас заах юм шиг. Тийм. Ер нь автоматар зөв харьцаад эхэлнэ гэсэн үг байхгүй би энэ хүнтэй. Анализны хүнтэй бол би өөрийн өөрийн ойлгомжтой хэлээр нь ярина тийм ээ. Арсны хүнтэй бол тэр хүний ойлгох хэлээр нь ярина. Өөр хэлбэл бидний хооронд анханасаа зөрчилдөөн үүсэт байхгүй. Тэмцэл, зөрчилдөөн, стресс бидний хоорондын харилцаанд байхгүй болчихж байна гэсэн үг байхгүй анхнаасаа би ямар ч хүнтэй зөв харилцаа холбоо үүсгээд амьдрах боломжтой болоод байна шүү дээ. Маш том давуу тал амьдралд маш том давуу тал үүсдэг. Хүний сэтгцийг таньж мэднэ гэдэг бол. За гурав дахь нь дараачих нь. Харааны вектор гэж байна. Тийм ээ. Харааны вектор гэдэг чинь тийм төрөлхийн маш их эмоцтой төрсэн хүмүүс. Маш их айдастай. Хамгийн эртний эмоц бол айдас шүү дээ. Хүн төрөлхтний хамгийн эртний эмоц. Mm -hmm өөр ямар эмоц байх вэ тийм ээ? Логикоор бодоход байхгүй шүү дээ. Айн. Амтэн ч гэсэн айдаг тухайн үед ингээд стресс үүсэж гэн айж гэн хараатнаас айж гэн тэнд бар архирж гэн яаж гэн мушаа айдас дурж гэн адреналин ялгарж гэн тэгэл амтэн ами амраал зүгтж гэн тийм ээ? Энэ айдас амтэнд ч байна өөр хэлбэл хэрэгтэй эмоц хүнд ч байна. Амьд үлдэхийн тулд тэр айдас хэрэгтэй байгаа тань. А гэхдээ айдас нь маш их хүчтэй давмгайлсан тэр эмоц гэдэг зүйл маш хүчтэй Тийм хүмүүс төрөөд байна. Өөрийн мэдлэггүй хамгийн түрүүнд одоо тэр гарч ирээд идэх нь хүмүүсийг л харааны вектортэй гэж хэлээд байна. Мөн тийм үү? Өөр хэлбэл ийм штэ. Өөр хэлбэл хамгийн эмоцтой хүмүүс, харааны вектор эмоц ихтэй хүмүүс байхгүй та. Хамгийн эртний эмоц нь бол айдас. Эртний эмоц айдас. А тэр эртний тэр айдас гэдэг зүйлээс дараа дараагийн бус хүн төрлөختний эмоцууд төрж байгаа. Нөгөө хайр, нэгүүлсэн сэтгэл, баяр баясгалан энэ бол дандаа айцаас ингэж хувирч Эмоц нь өөр хэлбэл дандаа айдсан тэр эмоцыг хүн хувиргаж ондоо эмоцтой болж байна гэсэн үг байхгүй. Айдас гэдэг чинь бүх эмоцын ээж гэж ойлгож болно. Тийм ээ. Тэгэхээр яаж энэ хүн айдастай дөрөөд энэ айдасаас салаад байна гэдгийг тайлбарлаж өгье. Өөр хэлбэл бусдаас илүү сул дорой хүн төрөөд байна сөрөг дотор. Илүү амьдрах хүсэлтэй байгаад байна. Илүү сул дорой учраас хамгаалт хэрэгтэй байгаад байна. Энэ хараа нэмэгдээд хамгаалтыг ирчүүдээс авна мэдээж тийм ээ ирчүүдэд очоод наалдаж эхэлж байна илүү хүчтэй эрэгтэйг эрэгчинг өөртөө олж авж байна тэрний эхнэр нь болж байна хамгаалтанд орж байна тэгээд тайвширснаар тайвшраад тэр эмоц нь хуурж эхэлж байна эмоц нь хаашиж алга болчоогүй байж лээ шүү дээ байдгаараа байж байна гинтгэ эмоцгүй болчихно гэж байхгүй эмоц нь тэр цар хүрээнд байгаад байна а тэрийг зүгээр ондоогоор ашиглаж эхэлж байна гэсэн үг байхгүй тэр эмоцоо бусдыг хайрлах чадвартай болж байна. Нэгүүлсэн сэтгэл, энэрэл хайр гэдэг зүйл бий болж байна тэр хүний. Айдас байхгүй болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Хүний эрэгчингийн өөрийн гэсэн нөхрийн хамгаалтанд орчлоо. Тийм ээ. А тэгээд тэр эмоцо яаж хуургадгвийг бол бусад сүргийн гişүүдтэй найрсаг харилцаа холбоо үүсгэж эхэлж байна. Эмоцийн харилцаа холбоо. Хүн болгоны нүд рүү хараад тийм ээ контакт нүдний контакт үүсгэж гээд эмоцийн контакт, эмоцийн харилцаа холбоо үүсгэж гээд таалагдах гэж оролдож гээд найзаа найзаа гэж хүн болгонтай ингээд сэтгэлээ хуваалцаал ингээд яриад өөртөө өөр хэлбэл аюулгүй орчныг үүсгэж гинэ гэсэн үг байхгүй айцыг даван туулахын тулд хайсандаа болоод иргэн тойрондоо өөртөө тийм аюулгүй орчныг үүсгэж гинэ эмоциональны ойлголцож гинэ одоо энтэй ч найзалчлаа одоо энтэй ойлголцож айх хэрэггүй болчлоо энэс Тэрнээс жаах хэрэггүй болчлоо одоо тэрнтэй найзалж наацаа наацаа тэгсэн чи ингэсэн штэ гэж одоо өөр хэлбэл сэтгэлээ амархан хуваалцдаг хүмүүс. Тийм ээ сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй гэж бас яриад. Сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй, эмоционал нэг хүмүүс, маш эмоцтой хүмүүс. Тэгэл эмоцо барьж дийлдэггүй. Амархан уйлж гад байдаг. Амархан баярлал инээчээд байдаг. Тийм ээ. Манай нөө театрын урлагт болохоор энийг бас нөгөө ингэж аваад байдаг л дээ нөгөө өгөл дагуулт сайтай гэж яриад байдаг. Одоо ямарваа нэг юм гэдгээс аваад буцаагаад гаргахад одоо хүндээ нөгөө партнертай э, яах та өгөл дагуулт сайтай. Тэгээд тэгээ багш нар бидрийг нөгөө эмоцтой бай, эмоц гарга гэдэг нь ерөөсөө нэг fitness гэж яриад байдаг. Би бас <laughs> сонсчихсон. Chest fitness байна, чамд гэдэг байлаа. Бас нэг тийм э, мэрэгжлийн одоо э, юуны театрын хүнээс би сонсч илээсэн тийм ээ. Өөр хэлбэл мэдрэмжтэй хүмүүс тийм ээ. Хүний хүний сэтгэлийг мэдрэх чадвартай, өөрөө сэтгэлээ илэрхийлэх чадвартай. Чадвартай. Яг энэ урлагийн хүн болдог байхгүй хүмүүс бол урлаг руу өөр ирэхгүй урлаг руу орчоод байдаг. Эмоцо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой тийм орчинд ороод байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бас ингээд дэж эхэлж. Дахиад би ч юм шиг бас ингээд байгаа байгаа чамд байгаа шүү дээ. Гуруулаа чамд байгаа. Одоо дөрөвдгийн чамд байгаа дөрөвдгийн дэж гээ. За тэгээ. Ямар сони юм бэ? Ингээд бүр ингээд нарийн ингээ яриад сонсож ирч ингээд. Тэгвэл тэдний аль нь илүү их давмгой байна гэдгээс л одоо Дөвшин Баяр гэдэг ховь хүний сэтгэл зүй онцлог одоо тэндээс товоож гарч ирнэ. Тий. Одоо өөр хэлбэл энэ вектор болгон ямар хэмжээнд хөгжиж чадсан бэ гэдгээ шалтгаална гэсэн үг байхгүй тийм ээ. Одоо ингээд харааны тэр авиас гэдэг чи юу вэ гэвэл дандаа урлагт дүрслэх урлаг байж болно зураач байж болж чадна. Фото зурагч байж болно, кино найруулагч тийм ээ. Аль эсвэл ингээд дүрсээр яадгүй маа гэхэд заах уу, за үргэлжлүүл дүрсгүй бол өөр юу яж болох. Модельер, хувцас, загвар зохион бүтээгч тийм ээ. Аа жүжигчин, өөрөө жүжигчин болж болно, операторууд байж болно тийм ээ. Дүрстэй ажилдаг, бүх төрлийн дүрстэй ажилдаг, бүх төрлийн хүмүүс. Заавал харааны вектортэй байж энэ ажлыг хийж чадна. Харааны вектор байхгүй бол хүсэлж төрөхгүй юм юм хийх. Хүсэлж байхгүй байна гэсэн үг байхгүй. Энэ бол харааны векторын хүсэл байхгүй. Дүрстэй ажиллах, дүрсийг өөрчлөх, зохицуулах, өнг хэлбэр дүрсийг ингэж э, зохицуулаад гоё гармоник бүтээх. Төгс зохицлыг бүтээх. Тэндээс урлаг гаргаж ирээд шүү. Урлаг нүдэ нүдэ баясгамаар байна шүү. Гоё орчныг бүтээмээр байна. Тийм ээ. Гой муухай гэдэг энэ тийм эмоциональны ойлголт энэ харааны векторын ойлголт байхгүй. За арьсны хүмүүсийг хэлээ. Ашигтай юу, ашиггүй юу? Логик, рационал сэтгэлгээ байхгүй. Логик, цэвэр логик, логикоор. Над ашигтай бол би хийн. Ашиггүй бол би хуруугач хөдлөхгүй. Тийм ээ. Ашигтай яшиггүй гэдэг сэтгэлгээ. Логик, рационал сэтгэлгээ. Анализны вектор их бол аналитик шүүмжлэх сэтгэлгээ. Анализ хүмүүс жоохон шүүмжлэх дуртай. Яг бол бүх юм зөв бах байранд нь шулуун шудраг байлгамаар шүү. Ийм л байх ёстой. Ийм л байх. Ингэлдээ та нар ингээд шаардлага тавьж зарчимч хүмүүс аналитик шүүмжлэх сэтгэлгээтэй тийм ээ. Зөв буруу үеийг л одоо шүүмээр байна тийм ээ. Шүүж зохицуулмаар байна тийм ээ. Төгс болгомоор байна бүх юмыг. Иргэн тойр амьдралыг орчноо амьдралыг хүмүүсийг тийм учраас шүүмжлэх гээд байдаг. Заримдаа хөгжөөгүй эсвэл өөрийгөө илэрхийлэх боломжгүй байвал анаалын хүмүүс маш их өглөө болчих гоо <laughs> тийм. Дутагтай тал тийм ээ. Одоо вектор болгон өөр өөрөөр яадаг шүү. Давуу тал байна, дутагдaltaа илэрхийлэл бас байна тийм ээ намайг ер нь жоохон нас ахаад их өглөө болж ин тэгээд <laughs> эсээ яг сая таныг хэлсэн энэ бол гарцаагүй шүү дээ гарцаагүй зүйл <laughs> зүгээр чиний мөн чанар л байхгүй да энийг өөр хэлбэл юундэ гаргах вэ юундэ гарахгүй вэ яг бол иймэрхүү юм бол ухамсаргүй байдлаар гарчих гаддаг байхгүй хүн хяналтгүйгээр өөрөө хянч чадахгүйгээр зүгээр л Жохон мууд нь тийм болчлоо. Жохон наастар муутай байлаа. Тэгэл хурж ирээл юм болгон дээр үлээл. <laughs> Үнэн дээр бол э, шаардлага байхгүй байж болно. Зүгээр л ийм байдлаар бохимдлаа гаргаж байгаа байхгүй. Өөрийгөө рационализацаар ингээд зүвтгөөд штэ. Бид юма байрамдаа тавьсангүй. Энэ хүмүүсийг хүмүүжлэхгүй бол болохгүй байна. Ингээл загнаал, хөөхтэй загнаал юу байдаг. Ингэсэнгүү тэгсэнгүү гэдэг. Хичээл өөстөө чи. Алуу дүнгээ авчирч үзүүл. Ингээл амар ингээд шаардлага тавиал. Тэгжээ жоохон тайвширч जैन тийм ээ өөрийнхөө чадах юмараа хүн илэрхийлдэг. Чадах юмараа, мөн чанараараа хүн өөрийгөө илэрхий заавал, заавал. Тийм. За тэгээ хараа нэг векторыг ярьлаа. Тэгээд за ингээд дүрслэх урд жүжигчин байж болно, дуучин байж болно. Ер нь хөдөлгөөн хөдөлгөөнөөр илэрхийлэх юм бол өөрийгөө маш мундаг бүжигчин болж чаддаг харааны вектортай хүмүүс. Классик одоо ингээд сонгодог урлаг бол дандаа харааны вектор. Арс хараа. Ялангуяа яг арс хараа балетийн жүжигчин. Тийм ээ. Дуучин, эстрадын дуучин, поп дуучин дандаа харааны вектор. Оперын дуучин дандаа хараа харааны вектор ажиллаж байна гэсэн үг байхгүй. Гоо сайхныг бүтээгчд, гоо сайхныг бүтээж ийн орчондоо. Хүмүүсээ хоорондоо харилцаач гэсэн гоё байх хэвээр сэтгэлтэй байх хэвээр хайраар дүүрэн тийм ээ хайрлахыг хүсэж гэн үнийг өөрөө хайрлуулахыг хүсэж гэн тийм ээ тийм учраас хүн болгонтой ингээд эмоцийн харилцаа холбоо үүсгэж байна. Сүрэг дотроо энэ эмоц сэтгэл гэдэг юмыг хайр гэдэг юмыг түгээж гэн сүрэг mm. дотроо. Бусдад халдааж гэн тэр хайр гэдэг эмоц гэдэг юмыг халдааж гэн. Бид нар одоо ингээд ингэжээч бидний векторууд хоорондоо холилдоод жоох ингээд холимог вектортай хүмүүс гарч ирээд байна шүү дээ. Тийм байна. Тийм ээ. За сонсголын вектор дөрөвдүгээр чамд байгаа вектор нь сонсголын вектор. Энэ юувэг бол дандаа шалтгааны хайдаг хүмүүс, шалтгааны хайдаг. Аа тэр нь юу гэсэн үг вэ? Хамгийн эрт одоо эртний тэр сүрэгт тийм шүний харуул гэж бас альбом тушаал байгаад байна. За. Тийм ээ. Тийм нэг мест байгаад байна. Яг бол шүн бол бас шүний араатнууд идэвчж гэн. Гэтэл бус нь унтаж амармаар байна. Тэгээд нэг нь манаан төлдөж гэн. Жижүүр. Шүний жижүүр. Аа шүний манаач шүний харуул тэр нь яадгүй шүнжин тэгэл чихээ тавьж сонсож юм тэр шүний саванаг араатнууд ирж гин үү дайснууд ирж гин үү гэд бусдад төгшүүр зарлахын тулд тийм ээ аюулэрж бусдыг аврахын тулд тийм манаач байхгүй болохгүй байгаа шүү дээ сонсгол маш сайтай хамгийн сонсгол сайтай нь энэ ажлыг хийж байна яад бол э, шүн бол хараа ажиллаж чадахгүй байгаа шүү дээ тэр үед прожектор байхгүй гарч идэн байхгүй одоо яах юм сонсохоос өөр сонголт байхгүй. Тийм учраас сонсоод байна. Одоо хүртэл сонсголын вектортай хүмүүс маш сонсгол, маш нарийн сонсголтой, төгс сонсголтой хүүхдүүд. Тийм хүүхдийг хөгжмийн багш дээр аваад шалгуулах юм бол оо, абсолютны сонсголтой сулухтай хүүхэд байна штэ гэж ярьдаг байхгүй. Бүх нотыг яста шууд олоод олоод дарчж штэ танай нэг хүүч. Манай хөгжим бүжигт сурах сурах болж байна. Энэ хүүхдээ чи авч болж байна гээл, тийм ээ. Өөр хэлбэл тийм төгс сонсголтой нотыг ялгах чадвартай. А нотыг ялгахаас гадна бас хүний хэлж байгаа үгийн утгыг ялгах чадвартай. Энэ хүн яагаад ингэж хэлж вэ? Тийм ээ. Жишээл харааны вектортэй хүн нэг эмоцороо юм хэлждэг. Тэгээд маргааш нь мартчихдаг. А сонссон сонсголын хүүхэд нь тэрийг мартахгүй сонсоол яагаад бодоол юм? Яагаад ингэж намайг хэлсэн бол намайг ийм удаан юм тэнэг гэж хэлсэн. Би үнэхээр ингэж харагдаад байгаа юм болов. Үнэхээр ийм болов гэж маш хүн дээр тусгаж авдаг тэрийг өөр дээрээ тийм ээ. Яг бол шалтгааны хааж юм. Өшөө нөгөө э, утгыг хааж юм. Вектрээсээ илүүтэйгээр эмзэг юм шим шүү. Аа сэтгэл зүйн талаасаа яг уу юм байдгийг эмзэг дээрээ тулах юм бол бүгдээрээ өөрийнхөөрөө эмзэг байдаг. Вектор болгон өөрийнхөөрөө эмзэг. Тэгээ өөрийнхөөрөө ингээд өөрийнхөөрөө шархалдаг. Вектор болгон ондоо ондоо өөрийнхөөрөө өвчлөдөг биеийн өвчин сэтгцэн тэр эмгэгүүд вектор болгон дээр ондоо байдаг. Тийм ээ. Амжилт аз жаргалын мэдрэмжүүд вектор болгон дээр бас ялгаатай байгаад байдаг. Өөр өөр байгаад. Өөр өөр байгаад байдаг. Яг бол бид нар амьдралаас дандаа ондоо ондоо юмыг хүсэдэж штэ. Ондоо ондоо үнцэнтэй юмтай. Үнцэн гэдэг юм дандаа ондоогоор мэдрээд байна. Тийм ээ. Тийм учраас энийг бол маш сайн яг ингээд задлж сайн задлж ярихгүй бол болохгүй хаа танилтаа. Тийм тийм тийм. За яг сонсголыг юусэн ингээд дуусгая. Тэгэхээр сонсголын вектортай хүмүүс дандаа утгыг хайдаг, амьдралын утгыг хайдаг хүмүүс. Анх удаа энэ сүрэг дотроос өөрийгөө би бусдаас тустай юм байна гэдгийг мэдэрч эхэлсэн. Эртний сүрэгчэн бид гэсэн сэтгэлгээ байна. Сүргийн сэтгэлгээ. Тийм ээ бид. Одоо ингээд тэр гөрөөснүүд жишээлбэл сөрөг доторх нэг гөрөөс өөрөөгөө аа би дорж гэдэг гөрөөс гэдэг өөрөөгөө мэдрэхгүй шүү дээ тэр чинь. Том сөрөг гэдэг том бие организмын нэг хэсэг л гэж өөрөөгөө мэдрээд байна. Тийм ээ. Өөрөөгөө тусдаа тийм би хүн би гөрөөс гэж мэдэрч чадахгүй байгаад байна. Тийм ээ. Эртний хүмүүс ч гэсэн яг ялгаагүй тийм амьтны сэтгэлгээтэй байсан. Гэтэл тэр дотроос бусдаа стандарт тусдаа өөрийгөө ингээд шүмжин манаанд гараад бусдаас ганцаараа байд сураад сурцсан ганцаардлыг хайдаг, харанхуй хайдаг тийм хүмүүс байгаад байна. Одоо хүртэл ганцаараа байх дуртай, харангуйд байх дуртай, шүн нойр хүрдэггүй сонсголыг хүмүүс маш их юм бодоод ингээд заримдаа нойргуудаал ингээд хөвтөждөг. Тэрийг бол ингээд буруу зүйл гэж бодоод байдаг. Үнэн хэрэгтээ бол зүгээр тэдний нэг онцлог л байхгүй. Энэ бол өвчин биш. Ян занзын тэр им тариа юм уу хэрэггүй, нойр сулах юм юм хэрэггүй. Зүгээр толгоон доторх юмнуудаа цэгцэлж хэрэгтэй байгаад байдаг. Тийм ээ өөрийнхөө онцлогоо л ойлгож хэрэгтэй. Би яг ямар хүн юм бэ? Ягаад ч юм миний нойр хүрдэггүй. Өглөө би ягаад оронд нь өглөө би ягаад сэрч чадахгүй байгаа. Араа гэж нэг 10 11 гээл нүд нь нээгдэж гэн тийм ээ. Тэгээл нэг э, ажил руугаа очиод нэг хитэн кофе уугаад 12 нэг мэг гээл нэг жоохон сэргэж эхэлж гэн. Үдээс хойш жоохон бүрэн хий болоод эхлэхээр хоо жинхэнэ ингээд сэргээл компьютером суугаад тэгэл шүнжин програма бичээл сууж гэн. Шүний 3 хүртэл 4 хүртэл. Тэгжээж ингээд яг ингээд шүний цагийг ашиглаж ажилтдаг хүмүүс байхгүй шар шувуунууд. Нэг тийм бүдүүлэг маш ерөнхий хуваалт байдаг шүү дээ. А шар шувуунууд байдаг, болж бурууд байдаг. Болж бурууд эртч хүмүүс эрт басдаг тийм ээ. Маш эрт бас чаддаг хүмүүс. А шар шувуунууд бүрэнхий харанхуйд ингээд идэвчээд яд. Үндэ бол яг тэр шар шувуунууд чинь сонсголын вектортэй хүмүүс байхгүй. Тэдний эртний дээр сүргийн үүрэг нь тийм байхгүй. Шүн унтахгүй байх үүрэгтэй. Шүн одоо бус сүргийг аюулаас хамгаалж ах, чагнаж ах Тийм ээ. А ингээд чагнах явцдаа тэгээд энэ ганцаарх нь ингээд бусдаас тусдаа байгаад байна шүү дээ. Анхны бие гэдэг мэдрэмж энэ хүнд төрж байгаа байхгүй. Одоо хүртэл сонсголын вектортай хүмүүс өөрийнхөө тухай хамгийн их ярих дуртай, бодохыг дуртай. Би, би, би, би. Хэдэрхий төвтэй. Би төвтэй хүмүүс, эгоцентрик хүмүүс, эгоцентризм гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр дандаа их хэдэрхий би өөрийнхөө тухай бодоод байна гэдэг чинь би юуны төлөө төрсөн бэ? Би хин бэ? Миний амьдралын утга учир нь юу юм бэ? Тийм ээ. Амьдралын утгыг боддог хүмүүс байхгүй юу? Философичд, яруу найрагчд, зохиолчд, эрдэмтэд, тийм ээ. Янз янзын аргаар энэ хариултыг хайгаад байна шүү дээ. Хүн яаж бий болсон? Энэ бүх юм яаж эхэлсэн? Аливаа нэг юмны л утга учирыг л хайж яваад байгаа. Утга учирыг хайдаг хүмүүс, хариултуудаа хайдаг хүмүүс. Шашнаас хайн, философиос хайн, уран зохиолоос хайн, тийм ээ. Янз янзын салбараас ингээд эрд шинжлэх ухаанаас хайн гэх мэтлээ хөгжмийн зохиолч болж чаддаг. Хөгжмийн зохиолч болно гэдэг чинь өөр хэлбэл сонсголоор энэ долгионтой ажилдаг хүмүүс аахгүй сонсголын вектор гэдэг чинь долгионтой. Үг гэдэг чинь долгион, тодорхой утгыг агуулсан долгион, хөгжим гэдэг чинь долгион тийм ээ. Бус векторуу дандаа тийм бөөмсийн төвшөнд амьдраад байна. Дандаа яг тодорхой юм сонирхож байна. Сонсголын хүний сонирх бол дандаа метафизик тийм хийсвэр, хийсвэр сэтгэлгээ. Тийм ээ. Харааны векторыг хүмүүс хүмүүсийн сэтгэлгээ бол эмоциональный, дүрслэх сэтгэлгээ. Өөртөө юм дүрсэлж төсөөлдөг. Сонсголын хүмүүс бол эсрэгээр хийсвэр юм сэтгэдэг. Дүрслэг дүрслэг дүрсэлж болохгүй юмыг сэтгэгээд байна. Хийсвэр юмыг. Зөвхөн энэ хүмүүст одоо математикийн, физикийн төр онол теоремыг дэвшүүлэх гэм чадвар байна. Ийм юмнуудыг хариултуудыг хаачин квантын физикийг бүтээж байгаа жишээлбэл тийм ээ. Эсвэл шин шашныг үндэслэж байгаа энэ хүмүүс. Дандаа хариултуудыг хааж байна. Би юуны төлөө амьдраад байгаа юм? Би гэдэг чинь хүн. Тийм ээ? Ерөнхий утгаар хүн. Хэрвээ тэр хариулт нь олдохгүй байгаа гэвэл сонсголын хүмүүсийн нэг проблем бол сэтгэл готролд орох гэдэг. Амьдрал утгагүй санагдаад эхэлдэг. Энэ бол сонсголын хүмүүсийн түгээмэл проблем болчиход байна. Одооны үед бол миний амьдралын утга нь надад ойлгомжгүй байгаад байна. Юу сонирхолгүй болчиход байна тэгэхээр. Тийм ээ? Ялангуяа олон вектортай хүн байлаа гэхэд сонсголын вектор нэг вектор нь байлаа гэхэд заавал хизээ нэгэн цагт өөрөхөө тэр хариултуудаа шаардаад эхэлдэг. Тийм байна. Сонсголын вектор давмгай вектор байхгүй давмгай вектор. Тулгуур вектор гэж би өмнө хэлжсэн тийм ээ. Ижил түвшний векторудаас тулгуур тулгуур вектор гэж хэлж болно. А давмгай вектор гэдэг нь бол бусдаас илүү хүчтэй нөлөө үзүүлдэг, бусдад нөлөө үзүүлдэг вектор. Тэр нь илүү хөгжсөн. Үгүй хөгжсөн байдлаараа биш, байгаагаараа. Юу н байгаалын бол сонслын вектор хөгжөөгүй байж болох байхгүй энэ хүнийг. А гэхдээ л хүчтэй нөлөө үзүүлж байна. Тийм ээ. Өөр хэлбэл энэ хувь хүн дээр биз дээ. Хувь хүн дээр, хувь хүн дээр. Тэгэхээр өөр хэлбэл энэ хүн сэтгэл готролд ороод эхлэхээр сонсголын сэтгэл готролд ороод эхлэхээр тэр арсны амжилт сонирхолгүй болж гэн, анаалны байдлаар тэр гэр бүлээ сонирхоо болж гэн, тэр тийм ээ. Ерөөсөө хийжээс урд өмнө хийжээс юмнаас баяр баясгал нь таашаал авч чадахгүй болоод байна. Яад бол амьдрал төрчигтэй утгагүй санагдаад эхэлж байна. Тэгээ миний амьд. Тэгээд тэрнээс болж яах вэ? үхлийн тухай бодож эхэлнэ гэсэн үг байхгүй. Суицидал бодлууд. Тийм ээ. Амиа хорлох тухай бодлууд. Аа ингээд дуусгачихвал яасан юм бэ? Заримдаа тэгээд яг хэрэгжүүлэх гэж оролддог. Өөрөөр хэлбэл амиа хорлдог хүмүүсийн дийлэнхэн сонсголын вектортэй хүмүүс байхгүй. За ойлголоо. Тэгээд аа систем векторийн одоо энэ сэтгэл зүйн наргачлалд бол 8 одоо юм векторийн арга байгаа. Тэрний дөрвийн 50% одоо хэллээ. А нөгөө дөрвийн та сургалтын дээр сууж сонсороо хэлмээр байна. Яагаад гэвэл тэр орон зайг байгаа байна тийм. Тэр орон зайгийн үлдээ. Тэгээд mm. хэрвээ энийг одоо таалагдсан байгаад магадгүй одоо би энэ дөрвийг сонсгол надад хүртэл ингэж байна. Ер нь бол mm. тэгээд надтай адилхан ингэ сонсон усуд надад энэ ч илүү их байгаад байгаа юм. Тэр нь ч илүү их байгаад байгаа юм шиг санагдчихвэл нөгөө дөрвийн та сургалтын сууж иж бас тийм багштай бичиж уулзаад өшөө илүү наривчж мэдэрэй гэж хэлмээр байна. А тэгээд би одоо нэг зүйлийг бас асуухгүй бол болохгүй байгаа юм л да. Хүүхэд хүмүүжүүлэх тал дээр тий бид нар бол одоо аав ээж нар 21-р зуунд өнөөдөр тий 20-р зууны хүмүүцсэн би 21-р зуунд төрсэн хүүхдийг хүмүүжүүлэх гээд одоо энд бол одоо маха зайж штэ тий ерөөсөө л энд ингээд ерөөсөө болж өгөхгүй байгаад идэг. Тэгэхээр энийг мэдчих юм бол илүү бас төхөмтөө юм шиг Тэгэхээр би одоо хүүхдээ нэг жоохон одоо ярьдаг ч юм уу надтай харилцдаг юм болоод ирэхээр за миний хүүхэд нэг арьсных юм шиг те за миний хүүхэд нэг харааных юм шиг гэдэр ингээд мэдээд авчих юм болвол те систем векторийн аргачлалаар хүүхдээ би мэдээд авчих юм болвол цааш цааштай хүмүүжүүлэх тэр тал дээр нь бол би яг энэ чиглэлээр нь хөгжүүлэлт хүүхдэд илүү их туслах хэрэгтэй юм байна гэж бодлоо. Энэ зөв үү? Та энэ тал дээр нэг жоохон мэдээлэл өгөөч. Маш зөв. Яагаад гэвэл хамгийн том проблем бол одоо бид хүүхдүүдэд ойлгохоо болчиход байна шүү дээ. Яад бол амьдрал шал ондоо болсон тийм ээ одооны хүүхдүүд гэдэг бол ер нь шин төрөл гэж хэлж болно шин хүн төрлөختөн шал ондоо ертөнцид төрсэн бидний төрсэн ертөнц тэднийхээс ялгаатай байсан тийм дээр тийм учраас нэгдүгээр иннээсээ болж орчин ондоо учраас бид нар ойлголцож чадахгүй байна хүсэл сонирхол шал ондоо болоод байна хүүхдүүдийг а хоёрдугаарт ерөнхийдөө векторын хүүхдийн векторыг яг сэтгцийг нь ойлгохгүй байгаа учраас өөрсдөө адилхан байлгах гадаад эцэг эхчүүд тэгээд зөрчилдөө өмсөн. Тэгээд зөрчилдөө өмсөн. Үл ойлголцол зөрчилдөө өмсөн. Цаашлаад ингээл явах юм бол э, хүүхдүүд ингээд трам авч маадгүй байдаг, гимтэл сэтгцэн гимтэл авч маадгүй байдаг. Яг бол хэтэрхий их дарамт ирэх гэдэг эцэг эхийн зүгээс заримдаа тийм ээ. Яг ингэх ёстой шүү дээ чигээл аав ээж нь заавал нэг юм юм хийх гэдэг нөгөөдгт нь ямар ч сонирхол байхгүй, ямар ч авьяас чадвар нь байхгүй юм хийх Тэгэл аав ээж нь бол өөрийн хувилбараар бүтээхийг хүсэдэж штэ. Яагаад бол хүн болгон өөр өөртөө хамгийн зөв хүн шиг тийм мэдрэмжтэй амьдраад байдаг байхгүй. Би өөрөө өөртөө хамгийн сайхан зөв цагаан инхийн тагтаан энэ бол би байна. Тийм ээ? Цагаан хувцастай хамгийн зөв бодолтой хүн ингээл үргэлж хүн өөрийгөө зүвтгэж амьдардаг. Яагаад бол ондоогоор амьдарч чадахгүй шүү дээ. Бид нар өөрийгөө буруутгаад амьдраад чадахгүй. Заавал зүвтгэж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгжээж өөрийгөө уучлж ээж, өөрийгөө ингээд хайрлж ээж тэгжээж амьдрах боломжтой байгаад шүү дээ хүн чинь. Өөр ирэхгүй. Тэгэхээр э, энэ хандлага нь бас бусд хүмүүс рүү бас гараад байд. Бусд хүмүүсийг бас адилхан начиг адилхан байцгаал да та нар гэсэн шаардлага тавих гээд байна. Инээс болж бид нар зөрчилдөө үүсээд нэг дөр хооронд хүмүүсийн эргэн тойрон хүмүүсийн векторын танихгүй байна. Ханийхаа, тэр ажлынхныхаа векторыг танихгүй байна. Хүүхдүүдийн векторыг танихгүй байна. За яг гоо тэр ажлынх нь тэр хань бол яг том болсон хүмүүс. Тэгээд нэг өөрчлөх хэд хэцүү. За ийм л хүмүүс юм байна гэл ингээл хэрүүлтэй маргаантай ч гэсэн тэгэл ойлголцоол амьдраад байна. А хүүхэд бол жоохон байгаа учраас дарамтлахад амархан байгаад байна шүү дээ. Хүүхдийг бол өөрөөхөөр ингээд хүмүүжилж болох юм шиг бодоод байна хүн. Энэ бол там алдаа. Өөрийнхөө хувилбар болгож чадахгүй бид нар. Хүүхдийг өөрөөхөөр нь харин аз жаргалтай өсгөх боломжтой. Өөр зөв хүмүүжилж тэр векторт нь тохирулсан тохирсон хүмүүжлийн олгож ийн хүүхдэд. Тийм ээ. Тэгвэл Тэгвэл энэ бүгд зөв хүмүүжил болно. Тэ зөв хүмүүжил гэдэг чинь яг миний жижигхэн тэр хувилбар болгох биш энэ хүүхдэд өөрт нь тохирсон хүмүүжил байх ёстой байхгүй зөв хүмүүжил. Өөрийнх нь төрөлхийн төрөлхийн авиасуудын хөгжүүлэх, төрөлхийн хүслүүдийг биелүүлэх. Тийм ээ. Тийм байна. Тийм тийм тийм. За тэгэхээр нөгөө дөрвийн ус та сургалтанд суугаад мэдэрээ. За сүүлийн хоёр асуулт үлдчихвэн. Тийм. За тэгээд Би нэг ийм зүйлийг л бас тантай ярилцахаас өмнө бодч л явлаа л та. Одоо систем векторийн сэтгэл зүйн энэ одоо энэ аргачлал энэ одоо томьёолсон энэ байгаа байдалд сайн хүн, зөв хүн, муу хүн, буруу хүн тэ а нэг бол сайн эрх хүн эсвэл муу эмгтэй хүн ч гэдэг юм уу. Ийм тодорхойлт гэж байдаг юм уу? Сэтгэл зүйн талаас. Тий. Хэрвээ байхгүй бол яагаад байхгүй гэж а хэрвээ байдаг бол яг ямар талаас. Тий сайн ба муу, зөв буруу, өнөө хотол энэ дандаа хийсвэр ойлголтууд ч үтэй. Хийсвэр тийм ээ. Энэ соёлын бидний соёлын хүрээнд байдаг ойлголтууд. Ам бид түрүү хэлжсэн чинь амьтанд бол байхгүй ойлголт. Хүн өөр өөртөө энэ ойлголтуудыг бий болгоод. Бий болгосон. А гэхдээ сайн уу муу юу? Аль нь вэ хөө? Энийг яаж бид нар зөв дүгнэх вэ? Энд чинь маш субъектив зүйл шүү дээ. Объектив юм гэж байхгүй. Нэгэнд нь сайн гэж санагдаж байгаа юм бол нөгөөдгт нь маш муу санагдаж болно шүү дээ. Нэг нь үнэн зөв гэж бодож байгаа юмыг нөгөөдг нь шал худлаа наадах чинь гээл ярьж иж болно. Тийм ээ. Энд дээр бол бид нар нэгдэж чадахгүй шүү дээ. А векторын үүднээс сайн гэдэг юг бид нар сайн гэж үзэхгүйг бол тухайн векторын зөв хөгжлийг сайн гэж үзэж байна. Тийм ээ. Тухайн вектор өөрийнхөөрөө зөв байгаад өөрийнхөөрөө үнэн байгаад өөрийнхөөрөө сайн байх юм бол эн чинь зөв гэж үзээд байна. Энэ векторын хувьд бол. Өөр хэлбэл энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ вектор өөрийнхөө бүх төрөлхийн чадвараа сайн хөгжүүлж чадсан. Тэгэд өөртөө болон бусдад ашигтайгаар хэрэгтэйгээр амьдрч чадчихвэл нийт зүрэгт хэрэгтэйгээр ажиллаж бүх чадвараа авьяасаа бусдад хэрэгтэй байдлаар ашиглаж чадчихвэл эн чинь уже зөв хөгжил. Энэ бол сайн хүн. Надаас ялгаатай байж болно. Ондоо вектортай. А гэхдээ тэр өөрийнхөөрөө зөв хүн байна. Өөрийнхөөрөө үнэн байна. Өөрийнхөөрөө сайн байна. Тэ мэ? Энэ дандаа бас сайн үнэн зөв гэдэг чи дандаа вектораар бас ялгардаг зүйл байх нэ тийм ээ. Тий. А муу гэдэг чинь бас л ялгаагүй шүү дээ. Яг бол сайн муу бид нар хизээч нэгдэж чадахгүй байгаа л болоод байгаа хгүй. Ондоогоор бол бид нар хизээч нэгдэж чадахгүй. Яг бол арсны хүнийг амжилт материалын амжилтыг сайн гэж үзээд байна. Хамгийн чухал, хамгийн үнэт зүйл материалын амжилт. Тийм ээ. А шаардлагатай бол гэр бүлээс ч гэсэн салаад амжилтанд хүрч чадчихвэл тийм ээ гэр бүлээс салахад бэлэн байна. Гэр бүл тэрний хувьд бол ажны хүний хувьд бол номер 1 үнэт зүйл биш. Биш. Эсрэгээр нанаарны хүн шал ондоо хандлагатай. Тэр ажил, мажил, карьераа хаяад гэр бүлийн төлөө өөрийгөө зориулахад бэлэн байна. Тийм ээ. Шал ондоо хандлагатай хүний энэ хоёр ондоо хүний сайн муу юм хизээч нийцэж чадахгүй байгаад шүү дээ. Сайн гэсэн ойлголт. Тийм ээ. Нэг нэг юмыг сайн гэж үзээд байна. Материалын амжилтыг, нийгмийн статусыг сайн зүйл зөв зүйл гэж үзээд байна нөгөөх нь гэр бүлийг хамгийн сайн үнэн зөв зөвл гэж үзээд байна шүү дээ. Тийм ээ. Яаж тэд нар би бинэ үгүй ийм энэ сайн штэ гэл. Одоо нэм би санаж ин хүүхэд байхдаа юм зураг харж байсан. За. Одоо фейсбүүкээр ч заримдаа явж байдаг. Хоёр хүн 9 гэдэг тооны хоёр талд нь зогссон ярьж байгаа байхгүй. Нэг нь 6 нэгэнд нь 6 гэдэг нутг нь 9 гэдэг тийм ээ. Аль альных нь зүв байхгүй да. Аль альных нь зүв байхгүй да. Харах үнцгэн л ялгарч байна энэ хоёрын тийм ээ. Тэгээд бид нэр одоо ерөн ерөнхий тийм объективный science бол сайн уу муу юу зөв буруу юу гэж хизээч хэлж чадахгүй байгаа даа. Энэ дандаа бидний энэ дотор байдаг зүйл. Аа. Би бол тантай бол бүр 100% санал нэгдэж байна. Тэгээ би одоо яг энүүгээр дамжуулж бас одоо энийг сонсож байгаа улсууд бас урайлж хэлмээр санагдаад байна л да тий. Бити хүнийх ч юм уу альва нэг юмыг зөв буруу сайн муу гэдэг хоёрхан талаас одоо тий харж дүгнэлт битгий гаргаач ээ тий зөв зөв тий тэгэхээр эн чи өөрөөс яг хүн л усан ухаан сэтгэл зүйн талаасаа бид нар яг нэг талд нь бүр бат цогсож чадахгүй байгаа юм чинь бити тэрэн дээр одоо дүгнэлт гаргаж тэр хүнийг яг хүнээр ч юм уу эсвэл ямарваа нэгэн шийдвэртэй сайн зөв буруу гэсэн юм дээр шийдвэрээ гаргаарай гэдэг. Олон талаас нь харах сонголт байгаа шүү. Олон векторийн өнцгөөс харах боломж бас байгаа шүү гэдгийг л хэлэх гээд. Энийг ч л бид нар заагаад байгаа шүү. Систем векторын бидний энэ курс бол сургалтын дээр 40 цагийн сургалт болдог. Өөр хэлбэл э, нэгдүгээрт вектор болгоныг 8 вектор байдаг гэж байгаа шүү. Өөр хэлбэл 8-ын хичээл 4 4 цагийн 8-ын хичээл байна. Дээрээс нь 9 дугаар хичээл нь Сексуальность ба гэр бүл гэдээ бас 40 э, бас 4 цагийн хичээл байна. Гэр бүлийн тухай, сексуальностийн тухай. 10 дугаар хичээл нь хүүхдийн хүмүүжил. Бас 4 цаг зөвхөн хүүхдийн хүмүүжлийн тухай ярьдаг. Нийтдээ ингээд 40 цагийн сургалт болж байна. 10 хичээл 4 4 цагаар. Тийм нэгдүгээр шат. Тийм учраас яг ямар ч хүн сууж суучхад их хэрэгтэй хичээл байгаа юм аа. Тэгжээж ондоо ондоо өнцгөөс төр 6 байна уу, 9 байна уу ондоо ондоо онцгоос харах 8 талаас харах боломжтой болоод байна. 8 8G сэтгэлгээтэй болоод байна шүү дээ. Нэг одоохондоо бидний сэтгэлгээ нэг иймэрхүү байгаад байна. Хоёр вектортой хүн бол тэгвэл 2G сэтгэлгээтэй. Гурван вектортой бол 3G сэтгэлгээтэй тийм ээ. Өөртөө нь адилхан вектортой хүмүүстэй хагас дутуу ойлголцоод байна. Өөрт нь байхгүй вектор байх юм бол ерөөсөө ойлгож чадахгүй энэ төр хүнийг. А гэтэл бидний энэ хичээлийн дараа 8G 8G сэтгэлгээтэй болоод байна гэсэн үг байхгүй юу? 8 өнцгөөс гарах боломжтой болж. Таны хичээл яг хэдэн настай хүн суул таны хичээлийг яг 100% өөртөө шингээж авч чадах вэ? Ер нь 14 нэмэх гэж явдаг. Тэгээ яад бол 14 ер нь бол э, дандаа 17 сургууль төгссөн хүүхдүүдийг эхлээд би яадаг байсан. Том хүмүүс зориулсан хичээл байдаг байсан. Тэгээ сүулдэ бодсон. Ер нь 14 настай хүүхдүүдэд ч гэсэн хэрэгтэй хүнддэг. Тийм ээ маньякуудын тухай ярьдаг, гэмт хэрэгүүдийн тухай ярьдаг. Тэр садизм, мадизм, эсвэл мазохизм гэдэг өөр хэлбэл э, хүний сэтгцийн тийм сүрэг талуудыг харуулдаг яаж эднэр үүсдэг юм бэ? Хизээ хизээдээ ямар хүмүүс тийм э, гаж тийм хүслүүд төрдөг юм бэ? Юунаас болдго юм бэ гэд. Тэм учраас хүүхдэд бол ийм ярьж болохгүй. 14 наснаас хойш гэр бүлээ байгуулах гэж хосоо хааж эхэлж байгаа хүүхдэд бол уушаал хэдийн энэ хэрэгтэй мэдлэг болоод байна. Тэм учраас 14 нэмэх. За ойлголоо. За сүүлийн асуулт. Зөөр би нэг шаналж явдаг гэх юм уу эсвэл бодож явдаг зүйлэл би танаас асуумаар байна л та. Тэ? Энэ gentleman гэдэг ойлголтын талаар та яг энэ систем векторийн одоо яг үндсийн 8 дээр тулгуурлаж та нар хэлээч. Манай монголчуудын хувьд Монгол джентльмен гэхээр ойлголт нь нэг л өөр байгаад идэв. Хээгүү, гүндүүгүү, бөхшиг гэдэргээ те. Бөхчүүд өнөөдөр монголчуудын дийлэг сэтгэлгээнд яг монгол джентльменийг орлож чадах уу? тий. Тэгэхээр өнөөдөр 21-р зуунд яг хөө өмнө 20-р зуунд бол энэ бөхчүүд бол монгол джентльмен байсан юм багац. Одоо 21-р зуунд өнөөдөр бөхчүүд монгол джентльмен байж чадах нь юу? Ер нь джентльмен гэдэг ойлголт ер нь яг ямар байх хэвтэй. Ирчүүд энийг өөрсдөө мэдэж аваад яг энэ талаа хөгжүүлчих юм болвол бид бас нэг тий нийтээрээ нэг шат ахих гээд байгаа юм болов уу гэж би хараад байдаг л та. За тэгэхээр джентлмен гэдэг чи үг нь өөрөө мэдээж англиас гаралтай. Тэр нэг томьёонч энэ хандлагач джентлменийн хандлага. Тэр нь юу юм бэ? Джентлмен гэдэг хүн үргэлж биеэ зүв авч явдаг. Хизээч ингээд э, барьц алддаггүй. Тийм ээ. Ямар ч юм ямар ч одоо челленж амьдралд ямар ч э, саад бэрхшээл үүссэн ч гэсэн тэрийг даван туулж чаддаг сэтгэл санааны байдал нь үргэлж тэгш байдаг гэж ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү ойлголт яваад байдаг байхгүй. Gentle man тийм ээ. Нэг тийм ойлголт яваад байна. Аа гэхдээ улс орон болгон бас ялгаатай хандлага байгаа даа шүү дээ тухайн нийгмээс тухайн нийгмийн хөгжлөөс шалтгаалдаг. Энэ бол цэвэр Европоос гаралтай ойлголт гэж ойлгох хэрэгтэй. Бид нар бол ондоо хүмүүс. Европчуудаас, англичуудаас бид нар ондоо хүмүүс шүү дээ. Англичууд бас би ирчүүд бид бас жентл байх хэрэгтэй болчиход байна. Одоо бол яг дэлхийд даяар хэрэгэлдэг болчиход байгаа юу л дээ. Ялгааг яг илүү өргөн утгаар бол джентлмен ерөнхийдөө хөгжсөн хүн. Хөгжсөн гэж ойлгох ойлгох болно. Боловсрсон, соёлтой хөгжсөн хүн. Тэ мэ? Өөртөө болон бусдад хор учруулахгүйгээр зөв амьдрч чаддаг. Өөрийгөө хэрэгжүүлж чаддаг. Амьдралаас баяр баясгал нь таашаал авч чаддаг. Иргэн тойрон хүмүүсээ хань ижлээ, гэр бүлээ ад жаргалтай байлгаж чаддаг хүнийг джентлмен гэх болов л гэж л хэлий. А тэрнээс яг ширээ даар цугаал ин хутгийг баруун гартаа бариад сэрэг зүүн гартаа барихыг ингээд тэр утгаар биш. Тийм явцсан утгаар хэлээгүй. Тийм ээ. Ерөнхий амьдралд хандах хандлагыг би хэлээд байна л да энэ хүний тухайн хүн хувь хүний хандлага нь зөв байх хэвээр гэж үзээд байна. Тэгвэл яг хуу gentleman гэсэн тэр жоохон шилжүүлс утгаар gentleman гэж нэрлж болох болов энэ хүнийг. Тийм ээ. Өөр хөлөөс бусдыг бодож чаддаг. Зөвхөн өөрийгөө биш. Тийм ээ. За тэгээд өшөө энийг би одоо таны сургалтанд сууж агаад өшөө илүү наривчилж бас асууя тий. За тэгээд өнөөдрийн подкаст энэ түрээд өндөрлж байна. Одоо энэ үртэл сонссон ирчүүд байх юм бол багшийн хэлснээр тий та өнөөдөр өөрийгөө боловсруулахын тулд өнөөдөр бусдад хор хөнөөл учруулахгүй учруулахгүйгээр өөрийнхөө бие хэрхэн зөв авч явж байгаа вэ? Би ер нь джентльмен рүү төгсөж байгаа юу гэдэг тал дээр нэг жоохон бодороо гэдгийг сануулад дуусгах гэж бодож байна. Тэ? Зөв тэ? За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд энэ үрт сонссонд маш их баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За. Өшөнд баярлалаа.